номер мировой. любимые мотивы широких масс. Уж ты сад, ты мой сад. Интересно послушать. Ария Тригалет moisa Yeah. цыганскую. Ах ты сад, да ах ты взирал, не вернусь мне вас теперь назад. Ах, все забыть, и, и, и, и, то, ах, все забыть, и, и, и, и, и, то, не забыть. тебя не вернуть мне. Безобразие! Какая халтура! Сэр!